Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula dalam Saf React Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episod 7 Sepatutnya aku punya marathon hari pertama dah rehat dah Tapi disebabkan ending Episod 6 tu lain macam Kita akan teruskan Tanpa memuasa Jom Dah jumpa Dia tengah menghala kebahagiaan teknologi baru Dia? Oh Jenny pun dekat sini Ada sesuatu yang tak kena Rizwan Aduh Alamak, habis dia pula. Professor. Ada pula datang. Professor. Nombor tiga. Oh, bukan. Bug je. Aduh. Saya ulangi. Ada orang ceroboh kawasan Azirium Lestari. Tapi oh, tadi salah oh. anggap lah kan. So, kita tahulah dia boleh manifest kan. Guna bug tu. Lepas tu Ali pula jumpa. Alamak. Ah. ah. Agent... Rizwan. Ah! Dan Rizwan hidup lagi. Ya, sebab dia tak tahu eh, kan hilang kan lepas uh, ending season tu. Jangan mengarut. Tiada siapa perlu cedera. Ali? Kan. Uh... Ah. Apa? Apa kat situ? Oh, dia start makan lollipop dah. Habislah korang. Eh, ah. Zap Wah Tak ada apa lah Yang penting dia tak membunuh lah kan Dia cuma nak nak lari je daripada sini Aku tak tahu kenapa season ni tak ada sound effect Eh sound, soundtrack waktu lawan So macam Kurang sikit impact dia Tengok tu Macam biasalah DOS kita tahu memang power lah Alright This one Lagilah dia orang confused uh. uh. Hati kau pun dah kena curi ke? <laughs> Kenapa ni, Cik? Rindu ke? Dah sertai mereka. Jangan salah faham. Tak, kali, kali ni clear lah. Salah Bukan faham. seperti yang kamu sangka. Bukan Dan macam sebelum ke? ni. Oh, Karya! Kena juga eh? mana ni? Ha, macam mana dia orang nak lari? Menyerah saja Rizwan. Kalau kamu berikan kerjasama... Okey. Dapat weapon. Tapi itulah Rizwan terpaksa bergerak, apa bergerak dengan cara macam ni lah kan. Okey tak? Diorang mungkin still akan consider Rizwan sebagai jahat Eh. Sebab yelah dia still cederakan jugalah kan Ketua-ketua ni Tak boleh ni karya ni tak boleh Ya Rizwan agent paling handal kan Laju macam mana pun dia boleh juga Oh ada backup Oh baby dah kena tanam kot Dengan bug Sinko Oh, dapat selamatkan. Tengah mengalir ke arah. Oh. Dia nak hancurkan tempat ni kot. Apa yang dah jadi ni? Kan, okay, nah. Ha. Kita kena pergi. Tapi... Macam, macam mana? Macam tu boleh bergerak sendiri? Ah. Mereka sedang periksa, tu. Siapa? Macam mana kalau ada yang cedera? Kau kena settlekan masalah tempatan ni kalau kau nak pergi luar negara. Satu, dua, tiga Ya Boleh ke tak Boleh kan boleh boleh Mesti boleh sebab ada ni kan Alex Nice Bumi pula jatuh Aduh Kenapa? Kena! Oh no Alisha Rosa? Rosa pun tertimbus juga Rosa! Aduh Okey tak Rosa? Rosa? Oh pingsan Dia mungkin tak dapat nak sambung lah kot Dia injil kan Okey nasib baik ada dia ni Kan diorang kan bergaduh kan So at least kan macam Dia okey lah kan Haa uh. Bentak, bertambah lagi lah development diorang Which is good lah Professor Professor, dengar tak? Professor pun dah kena serang Tak boleh buat apalah Data dah nombor tiga ni Selagi hidup Aku takkan biar rancangan kau berjaya Kan? Itu Boleh diuruskan Ya, mikrobat lah Itu je lah cara dia Semua mentok dan tewas. Oh, dia pun kalah juga. Kalah juga eh. Ah, cepatlah, cabut je. Ketat betul. Ah. Alright, settle. Tapi Alex ah, teruk injet dua-dua belah tangan. Aduh. Semuanya yang mana yang injet kan? Ha, Rosa. Alex. Dia pula ada konflik sikit lah. Dia fikir macam apa jadi Rizwan kan? Betul ke Rizwan tu jahat? Tapi kali ni bukan salah siapa. Tak terkejut ke? Ejen Rizwan hidup lagi. Ha, kan? Rizwan yang dulu ejen terhebat mata. Dan masih terhebat. Ini memang serius ah. Season ni memang tak ada kompromi. Kamu pasti tiada siapa yang nampak. Dah tak kisah dah. Belum jumpa? Eh, jap. Ni... Hmm. Nampaknya mereka dah tingkatkan lagi perlindungan mainframe. Mungkin selepas apa yang terjadi. Ha. Tak apa. Mainframe eh? Harap tak terlalu senang. Dia pun mesti nak cari Maksudkan mainframe juga. Maksudkan benda ni dalam sistem mereka. Ada apa-apa lagi? Ha. Hmm. Bila akak nak datang? Akak? Sikit lagi, okey? Semuanya dah hampir sedia. Kakak! Buat betul-betul tau. Ya! Kim lah tu kan! Kakak dia dah lama hilang, busy. Disebabkan dia sayang sangat, kakak dia dah lama tak jumpa. Dia follow macam kakak dia. Dia sama position macam Rizwan. Waktu season 1. Tapi lagi complicated lah sebab dia beradik. Base terbakar Apa jadi dengan nombor 4 Doktor Oh no Aku tak rasa dia mati Aku tak rasa Aku tak rasa please Oh Oh, banyaknya belah sini belah situ lagi Aduh Dah tukar outro lagi kau tengok Diorang suka buat macam ni Alright guys So itulah dia Untuk episod 7 Agent Ali season 3 memang semua benda dia biasalah dah tengah-tengah dia dah wrap it up lah semua benda maksudnya plot dah tahu dah siapa ni siapa role ni siapa role ni kan tapi itulah sedih sebab apa mata akan lihat Rizwan sebagai musuh lah kan sebab dia nampak dengan uh, apa DOS lepas tu harap-harap Dr. Akram tak mati Kim tak adalah kita tak jangka tapi aku, aku dalam hati aku tak nak lah dia, dia yang jadi apa punca semua maklumat-maklumat daripada mata tu transfer ke Singko. Tapi itulah nak buat macam mana dah macam tu cerita dia. Dan dia akan diblind dengan rasa sayang dia dekat kakak dia lah kan. Dipergunakan macam tu je lah. Tapi apa apa pun benda tak habis lagi. Kalau korang suka dengan reaction aku, aku pun dah tak terkata dah ni. Korang boleh like macam biasa. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di next episode. Untuk merungkaikan lagi story ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.